手机震动掉下来，压到它就会点火，啊，到时候警报器响，就会把我吵起来哦。我现在来设个闹铃。 怎么烧钱？怎么烧钱？ 我就不信这样还叫不醒我了，哈！Let's go，这次一定要起床了啦！先生闹铃，哎呀，睡觉睡觉！啊，死热死了死啊，啊。 睡觉，睡觉，赶紧睡觉，不然又要被 YouTube 边掉了。 知道知道知道。哦，哎，怎么了？哎。来我家不要乱搞啊！打二 k 啊！哇，床哎，怎么了？他跟你讲不要乱搞，你他脏，你不要睡。新的你哦，下来下来下。来。 他妈不要睡我床呐！还有五分钟啊，五分钟，五分钟是，五分钟叫你起来。嗯，嗯，嗯。